Project Angel of God с альбомом Дисгармония. Первопресс 99 -го года, Max Records. Самиздат. Max Records это я. Вот так выглядел этот диск. Последняя копия осталась. 250 гривен. Авангард Black Death Metal. В прошлом выпуске я рассказывал о своем первопрессе Макс Река в формате MC тейп кассет. Цена 150 гривен. Наличие 5 копий. Это копия матрицы, она не продается. Подписывайся на мой канал, смотри видео. Сегодня я расскажу о каком, о чем я еще расскажу. Ну, короче, расскажу. Смотри и наслаждайся. Прошлый выпуск я посвятил Скопионс, нашел 129 серию и решил ее опубликовать. Все, пока-пока. Metal TV. Сегодня я расскажу о дисгармонии своем первопрессе в формате CD. Цена 250 гривен. Вот так вот выглядит. Тут просто название песен. И время звучания. Вот так выглядит прокатка дисков. Диски Тиани. Последняя копия 99 года. Цена 250 гривен. Продается бесплатно на Олексе, на Facebook и через свой лейбл Cyber Max Digital. На Фейсбуке у меня две страницы. Итак, эта кассета, ты слышишь, она уже трижды старенькая. В прошлом выпуске я рассказывал о кассете. Вот, кстати, продают 100 гривен. Черт, они на меня маленькие. И пока в прошлом выпуске я рассказывал также о Sage Records, где продавал свои кассеты. Ну, этот альбом не очень пошел, потому что фанковых фанатов а авангард блэк дэз металла очень мало. У нас в основном любят блэк метал. У нас Харьков это столица блэк металла. Кстати, кстати, кстати, кстати, кстати. Кстати, смотри переходи по ссылочке, которая сейчас появится на мой канал обзоры и отзывы. И смотри там несколько видео. Обзор футболки Кис, Рамштайн и еще, по-моему, что-то. Короче, посмотри, сейчас будут появляться все эти видео. Вот. Вот сейчас ты слышишь тему «Примитивная жизнь». 150 серии ты видел, слушал, «Сатана здесь правит Бог». Вот сейчас ты слушал песню «Возмездие» частично. Сейчас примитивная жизнь тема. серии не буду пока рассказывать о том, кто может подтвердить мое музыкальное творчество 90-х годов. Это я расскажу. Сейчас тут 51 серия. В следующей серии я расскажу о переиздании на, на Slim, в формате Slim CD этого альбома 2016 года. А 153 серии уже расскажу о репресса, репрессии. Вот. А потом расскажу о следующем репрессии. На другом лейбле. И вот как раз 100, 151, 152, 153 серии расскажу о репрессии на кассете и расскажу о хозяине лейбла, который мой друг и который как раз издал все мои альбомы, все мои проекты на кассетах. Ну, почти все. на Бартон почему-то не захотел, потому что это дезметал, да, короче. Ну, в основном Black Avantgarde. Э, ну, хотя он не Brutal Death издал там. Ну, короче, поиздавал все. Нойз там. И... Э, я у него издал. Ну, надо будет посчитать, сколько я всего издал чего, сколько чего издал. Да, вот. Я не люблю делать сценарии, видео, я именно импровизирую сразу на камеру. Э, у нас не показуха. <laughs> Так. Это One Man Project. Тут я использовал гитару Джепсон, по-моему. Потом использовал Ибанес. И Хонда у меня была малазийская. Но ну, я не помню, использовал тут, не использовал в записи, не помню. Из, из, из процессоров и педали использовал Metal Zone боссовский и 505 зуб. О, точно. Использовал драм-машину Алесис. Микрофон Philips. Наушники Philips. Были у меня классные такие наушники Philips, короче. Э, с длинным проводом метров 5. И там, короче, на... На вот этих вот, как они называются, на ушах были прямо ну, эти регуляторы громкости. Можно было регулировать каждый наушник. И еще было можно переключить стерео и моно. Классные наушники но ну, они сдохли совсем недавно, год назад, два назад, короче, ладоуха уже тетю размагнитилась, короче, выкинула их нахрен. Вот, а материться мы тут не будем. О, вот эта тема называется «Козел отпущения». Это именно экспериментальная версия, да. <laughs> слушаем, наслаждаемся музычкой. Так, что еще рассказать вам, а? Что еще рассказать? Планы, планы, планы, то потом в следующей серии. Вот, этот альбом 93 -го года, да. Я его записал в 99 году на э, Порта 007 Тоскан или 98 ну не 99 -м. короче короче не помню каком ну в 90-х годах точно ну в 99 году вот я его издал на диске да, на диске на кассете вот Макс Рекордс лейбл э, мне сделал логотип Влад делал логотип делал вот это кстати оформление к альбому тоже Влад делал мне он мне делал ко многим альбомам и логотипы, реквиум логотип я сам сделал, ну то потом, да, инцесту. Он мне сделал логотип. Фейервальд я сам сделал логотип. Ну вот, короче. Слушаем. мог сказать, как это песня делать. Ну, она а писалась в обычном ритме, а потом с помощью э, тоскам я ее просто замедлил. Вот, напомню, не помню, на самый там скорость регулируется тосками. Можно ускорить, сделать типа как вот эти мультики всякие, либо замедлить скорость, как здесь. Это самая медленная скорость, да. И получается все инструменты, они Тихо слышно. Вот. Получается, тут все инструменты, и бас, и две гитары, и вокал, и барабаны, по-моему. Ну, но все медленно, в медленном темпе. Да. Вот так вот делается. Так я делал, да. Без помощи компьютера. Компьютера у меня тогда вообще нахрен не было. Компьютер у меня появился только в 2006 году. Все эффекты я делал самостоятельно. Вот, кстати, сейчас могу э, в одном альбоме Incest, э, альбом Люцифера называется, это Raw Black Metal, один альбом. Вот это у меня два, два проекта Incest, один Brutal Death Grind, Grind Metal, там э, несколько альбомов разных Brutal Death и Grind Death, да, вот это один инцест проект. А второй проект инцест это Raw Black Metal, да. Как Доминион, один альбом у меня есть Raw Black Metal, и второй альбом это такой симфа, э, экспериментальный Black Death Metal, да. Э, ад на земле, вот. А, а Raw Black Metal, Доминион, ну я потом расскажу, это тоже One Man Project, да. У меня One Man Project очень много. Вот. вот сейчас продемонстрирую. Сейчас вот ну, если у меня дверца тут, я ее... Вот, вот она скрипит как. Ну, сейчас она плохо скрипит, а то скрипела больше. Вот, короче, я ее пропускал через Zoom 505. Вот. И, собственно, делал эффекты. Без помощи компьютера вот, делал эффекты и получался такой адский звук вообще, как вот, блин, там в какой-то песне Iron Maiden, помню, там, когда скрипела там что-то там, это, Харрисон что-то там говорит, наговаривал. А я сделал все это, так сказать, домашних условий без помощи компьютера. Компьютер сказал, в 2006 году появился Поэтому все мои проекты были созданы с 90 по 2000 год исключительно без помощи компьютера. экспериментальная музыка, которую я с удовольствием бы был бы рад, чтобы она звучала в каких-нибудь фильмах ужасов там или типа Тарковского что-нибудь. Так что обращайтесь на Facebook Максим Вяхов. Такой блюз, адский блюз получается такой. вообще, виллы и так Это будет адское слово. тебя пока-пока. Подписывайся на мой канал. В, следующем, в следующей серии ты увидишь репресс на Сиди. Мой первый репресс на моем же э, лейбле, только не Max Records, а CyberMax Digital. 2016 года в формате Slim CD. И услышишь продолжение альбома. Подписывайся на мой канал. Пока-пока. Ooh. -пока.